ja mám milenima apeli. Mm-hmm. A tie budem mať milení. Narodení. Dieťať roky. A ja som chora. Ja sa volám Angelika Oláhová, mám 41 rokov. Teraz pracujem na novom mieste, to je Vidina. Tam chodím upratovať, upratovačku. Chodím na konu, Chodím robiť, tu ročencím máme radi. A, e, a prečo je to dobré? Žijem. Tieto ľudia, menej žijeme. Tu sme tiež bývali tu boli plno, plno postele. To boli takto naukladané za šórom. No, do radu takto. Na kope. Ale každý tu bol, každý chlapec. Á. Ako sa pamätáš, to bola teplá alebo studená voda? Studená. Vždycky. Rád si sa sprchoval? No. Že sme sa museli takto natlačiť všetci. Oni nás sprchovali s takou studenou. Nás sprchovali a na pranie, čo bolo mydlo, tak s tým. Mali také pravítko z umelej hmoty. Museli sme takto ukázať ruku a tak. A hruška to je, či čo to je? Tak, paličkou. A budete spať. Nespali, to nám toto, ako spravili ten trest, jedného toho spolu bývajúceho. Že bol smedný v no-, noci, tak chcel sa ísť napiť, tak mu nabrali studenej vody za plné vedro a to musel vypiť. No tento Polácko. A tie mreže sú dobré? Dobré. Dobré sú? Áno. Je dobré bývať za mrežami? Nie. A prečo nie je dobré bývať za mrežami? Nepáčim. To sme boli tam vzadu, za domčekom. Tak sme sa pochytali za ruku. Mm, a tam sme si vys- chytili sme sa za ruky, stiahli sme si nohavice a po nohách nás tam pr... prhľavou, po holých nohách nás tam š... šibali. Lebo to bolo týranie, že keď sme dačo spravili, keď sme dačo keď nie, akože neurobíme, tak to bol taký trest či sa cítim, no toto sú spomienky. Potom je tak smutno. Laco ten, ja nemôžem nič na ňo povedať, viete. On sám je, on je úplne, u mňa úplne samostatný. Ja sa aj snažím tak s nimi vychádzať. On je úplne, ja ho berem ako seberovného, ja ho nebudem kontrolovať, že toto, to, Lacovi poviem, toto rob, ale to vie, čo je jeho robota a to si robí. On sa stará o robotu. Nemusím sa báť, on je spolahlivý. Chodí so mnou na obediča, e, lebo si to tu nauvaríme, keď, chce, keď sa nám chce čak. Kolbášu. Kolbásu, praženicu čak. No, my čo? A kerovať? Kerovať chodí na traktore, alebo na nakladači. Na Aj na koni sa chodí povoziť, alebo na koči, keď sú zapriahnuť. Laco je v prvom rade aký bol, aspoň čo bol u mňa, hej, čo ja viem, tak bol taký, že nemal som pocit, že ho treba za ruku. Hej, toto Laco a keď to skončil, tak ho zobrať stade, dať ho inde a zase. Teraz už aj tuto vidím, že on. Teraz sme podporovali bývanie. Uh-huh. Tu bývame desiatí, mám tu kamarátov. Ja to žijem ustalo. Tu, tam Domčelko žije. A s kým tu žiješ v tejto izbe? Minuška manželkou. S manželkou? Chcem sa oženiť. A kedy si ju vezmeš? Ja kedy sa oženiť. Uh mhm. -huh. Ja ľúbim Minu. Tu je áno, oveľa lepšie. A prečo? No, hm, tak vám poviem, tam sme nemali voľnosť. Tam nás natvárali, bali sa nás púšťať vonku. A tu? A tu nie, tu môžeme ísť, kedy chceme ísť von. Tu je zase iné, tu sme predsa v meste. Miňa. Dobrý deň. Dobrý deň. Prídete nám ukázať, čo ste kúpili, Miňa. Tu je mažalka. Miňa, aj vy máte rada, Laca? Mám. A prečo? Mám, mám rádi. Áňa, na vodi. Oh.